el vino en tibia, sueños al Desde su boca de verdad dulzor. Y entre los libros de la buena memoria se queda. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. que oíste, la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré